lo mas cahyo ate nandi ya ate balik tambah lah apa oh lah wong tanggal sebelas e psbb apa apa larang regane muda lombok ulung pulau ya gue sanjarene mau nang pasar lah terus sono bakso sepi bakulan apa menang ini mbak? bakul wedi bakul wedi lah payu saiki wong ora gabek duwe kabeh ya wis ngono mbak aku te balik sik ya